A ver como fez unha muller que tuvo nueve fios que nunca dio un chucho al hombre. <laughs> Mira, isto creemelo que hay tanta verdade como, como, como tomamos aquí sentados de mareas ahora. Una que foi ver a hombre no hospital, que precisamente era a madre de este que vivió debaixo de mí. Ya foi a ver al hombre no hospital, ya en aquel entonces era un hospital en Oviedo de monjas, que lo agarrara un, un marraxo, agarrou el brazo. Este, Pasó él, eso, ya privarme para el hospital, tuve ahí muchos meses. Ya cuando fue bello, al entrar, pues él el probó y fue y besó, y decía, quita para allá, ay, qué cochu de hombre, ay, qué cocho de hombre, vaya, eh, vaya. Eh". Y yo, dije yo que estaba con ella, y digo, ¿cómo que cocho de hombre? Ay, sos tonta, mira cómo te miró esa monja, ay, pero tú sos el demonio, ¿no ves que te todo Me dice, ah, ya que yo nunca un chuchu me dio, odio, coño, nunca un chuchu te dio, y entonces yo porque mira, las vacas rozan la carina unas <laughs> con otras. Y como te lo digo, yo ven acá, nunca un chuchu te dijo. Entonces, ¿cómo hiciste para tener nueve hijos? Se andan van a contestar tontadas. <laughs>